Cześć tak, kochani. Dzisiaj mamy 27 lipca 2021 roku. Ostatnie moje nagranie y, zrobiłem częściowo w aucie, częściowo y, to wynikło samoistnie, że tak powiem. Nie planowałem tego, po prostu wiedziałem, że jest parking wolny w tym miejscu i tam y, zaparkowałem więc zrobiłem to, e, to nagranie w e, miejscu, gdzie był cmentarz i gdzie były śmietniki. Tak więc, kochani, jeżeli nie chcemy wszyscy skończyć na cmentarzu i na śmietniku, historii, która się może dla nas wszystkich zakończyć, mm, niezbędna jest pokojowa apokalipsa. Przez trzy lata wzywałem Was do tego, spotkałem się tylko z podchodami agentury, prawda, systemowej. No i no jestem, e, kochani, tym zmęczony, bo jestem sam, nie należę do żadnej organizacji. Tak jak e, wspominałem, chrzczony w e, kulturze czy religii katolickiej. Przez 3 lata próbowałem dotrzeć do Was. No kochani, ja nie jestem informatykiem. Nawet gdybym był dobrym informatykiem albo, albo miał, nie wiem, górę zasobów, środków, no, no nie mógłbym dotrzeć do Was, dlatego że system od góry przez tych e, ludzi, którzy zajmują się okultyzmem, a okultyzm to jest coś, co leży blisko prawdy, blisko Boga, ale jest po to, żeby Was zwieść. Okraść, zamordować, zwieść. To już robią Wam od setek lat wstecz. Po owocach to możecie sobie prześledzić. Starałem się też e, rozkminić tą historię żydowską. Jest ona bardzo trudna, dlatego że Żydzi sami y, swoją własną historię zakłamują. E, zakłamują też naszą historię, prawda? Tu już od Cesarstwa Rzymskiego wprowadzili nam właśnie religię, religię chrześcijaństwo tak, tak zwane, które was nie prowadzi do żadnego y, zbawienia, tylko prowadzi was do tak zwanego ostatecznego rozwiązania, czyli Jolanda 21 z Georgia, e, wymordowania siedmiu czy tam ośmiu, czy ilu, ilu tam jest, nie znam dokładnych statystyk, mm, ludzi na ziemi, zostawienie sobie pół miliarda takich ściśle kontrolowanych niewolników, e, i to będzie wszystko pod, y, pod y, uzurpatorami, czyli pod obecnymi, obecnymi elitami, które się uważają za elity, a tak naprawdę nimi nie są. Y, wszyscy ludzie jesteśmy stworzeniami bożymi, niezależnie od posiadanej wiedzy, funkcji, rasy, tak, czy też haplogrupy, jeżeli ktoś nie lubi tego słowa. Ja osobiście, kochani, E, nie jestem rasistą, bo mam tą świadomość, że wszyscy mamy jedno to samo źródło, tak? E, czym, kim jest to źródło, opisałem e, w książce Genezie stworzenia świata, Bożym stworzeniu lub po angielsku God Creations. Jest to źródło stworzenia, geneza stworzenia świata, nie cywilizacji, bo cywilizacja to jest kwestia późniejsza. Pojawienie się człowieka na Ziemi to jest kwestia jako gatunku, to jest kwestia dwóch milionów lat, dopiero, tylko, tylko dwa miliony wstecz. A pojawienie się ludzi świadomych to jest kwestia 200, może 300 tysięcy lat. Także, kochani, y, Bóg tu był na długo przed nami. On stworzył nam układ słoneczny, synchronizował go nam tak pięknie, że dzisiaj możemy ustawić kalendarz na przykład, który będzie się, e, będzie dyferencjału tylko 10 sekund. 10 sekund na 2000 lat, kochani. Rozumiecie? E, on e, stworzył nam atomy, czyli w skali mikro, całą tablicę Mendelejewa, prawda? No i układ słoneczny w skali makro. E, o jak to wszystko powstało, opisałem właśnie w tym e, Bożym Stworzeniu, czy to jest God Creations. Polecam Wam to, zapoznać się z tym, bo jest to mm, fundament, rdzeń, rdzeń stworzenia. Ten żydowski niestety jest fałszywy, został on napisany po okradzeniu Żydów e, Egiptu. No cóż, papier wszystko przyjmie, Wy niestety nie powiedzieliście sprawdzam przez tyle setek lat i dalej ciągnięcie ten tą satanistyczną narrację. No niestety, kochani, musicie mieć tą świadomość, e, że Bóg nie przepuści nas z e, satanistycznymi religiami w nową erę. Dlatego dzieją się takie kataklizmy teraz i będzie, będzie coraz gorzej, aż do całkowitego zniszczenia. Chyba, że jeszcze się obudzicie. Dzisiaj ja od trzech lat próbuję do Was dotrzeć ja nie jestem specjalistą od IT, ja nie drukuję mam pieniędzy, nie mam więc jakichś e, super środków, żeby zatrudnić sobie informatyków. E, nie jestem specem od reklamy, ja e, zajmuję się religią i duchowością, ale tą prawdziwą. I próbuję Was uratować właśnie przed, przed tym resetem. No niestety, no jestem już zmęczony tym, kochani, bo ileż to można mówić do ściany, prawda? nie ma niestety z Waszej y, strony żadnej pozytywnej reakcji, oprócz tego, że y, system, czy tam, czy tam iluminaci, czy synagoga, czy jakieś służby, to mi podsyłają jakichś agentów, jakieś tego. No kochani, ja jestem za, y, za, mam za wysoką świadomość, żeby dać się nabierać na takie, na takie numery, tak. No teraz ostatnio mi uszkodzili Androida na przykład, tak. No, no kochani, jak wszyscy będą mi tak podkładać nogę, no to, no to nie uratujemy się. Ja też jestem tylko Bożym stworzeniem i zginę razem z Wami. No. Trudno, no, skoro, skoro tak chcecie. Przecież y, wytłumaczyłem Wam, kim, czym jest Bóg. Wytłumaczyłem Wam genezę stworzenia świata. E, trudniej jest mi, trudniej jest mi rozkminić to, co było w później, czyli te wcześniejsze czasy, prawda? Bo Żydzi na przykład bardzo zakłamali swoją własną nawet historię. Oni nawet nie znają swojej własnej historii dokładnie tak ją zakłamali, ale cały czas byli taki przy, przy Bibliotece Aleksandryjskiej, przy Faraonie, prawda, e, nakradli wiedzę z Egiptu, z Babilonu, prawda, i stworzyli z tego takie ni to pies, ni to wydra, czyli judaizm i katolicyzm dalej, tak. No a później tam 600 bodajże 30 czy 10 roku e, islam. Spójrzcie, gdzie Bóg Wszechmogący ma wasze religie. Spójrzcie sobie, jak ostatnio e, Izrael dotykają plagi, Mekkę dotykają plagi, cały świat dotyka plagi. Tak więc nie ma. Ziemia wybrana to jest cała Ziemia, kochani. Bóg ułożył nam tutaj boski matrix i my musimy się do niego dostosować. Jeżeli tego nie zrobimy, no to przepadniemy. Ja osobiście jestem zmęczony tym wszystkim. E, łatwiej jest było tym oszustom religijnym czyli papieżom, tym wszystkim, którzy się zajmują religiami, was oszukać, e, niż mnie uzmysłowić wam, jak bardzo zostaliście wy oszukani. <clears throat> Przepraszam. <clears throat> Dlatego, mając tą świadomość, po prostu postanowiłem dać jeszcze ostatnią szansę wszystkim e, na przesilenie zimowe. Jeszcze zostawiam taki ostateczny termin gdzie może dojść do spotkania papieża publicznego, tak? To nie będzie takie spotkanie, że my pójdziemy sobie gdzieś tam i będziemy sobie coś tam gadać, tylko to ma być spotkanie jeden do jednego, publiczna rozmowa, moja z nim. Ustaliłem na przesilenie zimowe, bodajże 20 e, grudnia. To już jest ostateczna, ostateczna data. Nie zdążę niestety Was przeszkolić. Miałem nadzieję zebrać ludzi, prawda, że się obudzicie. Niestety służycie wszyscy tym e, fałszywym religiom i to zarówno duchowieństwo, jak i naukowcy. Już nie wspomnę o tych specjalistach z IT, z NSA, prawda, e, z Pentagonu, z Google, z Microsoftu. No kochani, ja nie będę z wszystkimi Wami się szarpał i walczył, bo to jest no, niemożliwe. No. Jeżeli Wy chcecie naprawdę wszyscy zginąć, no to to jak mogę wam pomóc? Wy powinniście się chcieć uratować. Szczególnie Polacy, tak? Jeżeli chcemy odzyskać Polskę i suwerenność i wolność, to musicie mieć świadomość, że tylko, tylko właśnie droga religijna i droga e, poprzez pokojową apokalipsę możemy to zrobić. W przeciwnym razie, kochani Polacy, nie macie żadnych atutów. Nie mamy, bo ja też jestem Polakiem, tak? Też jestem rasy indoeuropejskiej jako stworzenie. Tak? Nie mamy żadnych atutów, nie mamy służb, e, nie mamy swoich banków centralnych, armia jest opanowana, sami wiecie przez, przez kogo, prawda? Także z komunizmu wpadliśmy w jakwizm, czy, czy też satanizm. Z deszczu pod rynnę. Niby jest fajnie, niby jest ok, media tutaj te e, żydowskie nam pokazują raj, a tak naprawdę sami widzicie, co się dzieje, nie? co nam tutaj <clears throat> konstruują. I, I to jest wszystko według tych samych systemów. 100 lat temu zrobili nam Hiszpankę, e, dzisiaj zrobili nam covid za rok, dwa zrobią nam wojnę konwencjonalną, no i, i będzie już nas, już się nie, nie odrodzimy, tak? A Bóg spali całą ziemię, bo ci Żydzi tam na górze mają świadomość, kim czym jest Bóg. Bóg był przed nami, przed człowiekiem, bo kwestia homo sapiens, homo sapiens, y, człowieka jako takiego w ogóle, to jest kwestia dwóch milionów lat, początki, tak? A homo sapiens na przykład, czy człowieka świadomego, czy rozumnego, to jest kwestia zaledwie 200 tysięcy lat wstecz, kochani. A świat istnieje, Układ Słoneczny istnieje od miliardów lat. Możecie tego porównywać. To nie my stworzyliśmy układ słoneczny i Boga Słońce, to Bóg Słońce stworzył układ słoneczny i nas. My wykreowaliśmy się pod Jego patronatem, e, pod Jego wspaniałą i boską strukturą, którą nam tutaj stworzył. Spójrzcie sobie, jak pięknie, e, jak pięknie ułożone są według odpowiednich proporcji. I samo Słońce, i księżyc, i ziemia, i my też ludzie, prawda? To są takie boskie zależności. Jak w niebie, tak i na ziemi. Tylko uważajcie, kochani, bo Bóg jest 333 tysiące razy większy od całej ziemi. To nic nie szkodzi, że jest daleko. To nic nie szkodzi, że jest daleko. Jak były dinozaury, też był daleko. Bóg jest władcą Układu Słonecznego. Rozumiecie? a ja, ja jestem tylko stworzeniem Bożym. Tak samo jak wy, prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Chin, e, prezydent Rosji, czy jakiegokolwiek innego kraju, czy król jakikolwiek, tak, czy emir e, Arabii Saudyjskiej, czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To są wszystko ludzie, to są wszystko stworzenia e, Boże. Tak samo jak i ja. To jest właśnie ta boska sprawiedliwość. Tak? i nikt z nich nie będzie żył wiecznie, więc też niech zważają, co e, zostawiam po sobie. Bo przerażony jestem tym, że dałem wam już e, genezę stworzenia świata, stworzenia świata, nie cywilizacji. Cywilizacja to, to są bardzo nieodległe czasy, tak. To są kwestie tysiące, czy tam setek tysięcy lat dopiero, tak. E, a co robi prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden? No dalej przysięga na tą fałszywą żydowską Biblię. Co robi szef CIA? No dalej przysięga na tą żydowską, e, satanistyczną, fałszywą Biblię. Ani ja mam za wysoką świadomość, żeby dać się wkręcać w takie historie. E, a Wam, kochani, radzę też podnoś, podnieść swoją świadomość właśnie poprzez poznanie tej prawdziwej genezy. Mm, natrafiłem ostatnio na y, fajny kanał na YouTube, nazywa się Trist, Trist Megidos, czy też Trist Megides, to jest potrójnie wielki. Mm, tam jest ta cała boska magia liczb, y, cała no, część zawarta. Polecam Wam wszystkie odcinki. E, zamiast oglądać jakieś e, głupoty typu, typu, typu um, politycy czy, czy, czy ci no, zbawiciele antysystemowi, którzy tak naprawdę podlegają systemowi, obejrzyjcie sobie właśnie ten, ten kanał. Mm, medytujcie dużo, medytujcie do Boga, który jest już dzięki właśnie tej genezie świata, stworzenia świata, objawiony Wam niejako logiczny jest wywód, kim, czym jest Bóg. E, no i cóż, e, przeliczyłem się, jesteście bardzo niskiej świadomości, nie chcecie ją podnieść, chcecie dalej jak te muchy sobie siadać na tym główienku e, i tak żyć cały czas. No nie da się, kochani. Bóg, który był, jest i będzie, nie przepuści nas z satanistycznymi religiami w nową erę. W ogóle erę mamy też lekko przestawioną, ja zapraszam y, astrologów, mm, naukowców, ustalmy to. No to cholery, no, budujecie CERN, tak, budujecie, macie ESA, macie NASA, tu próbujecie nawet robić sztuczną fuzję y, jądrową, a mamy rozregulowany zły kalendarz i źle ustawioną erę. No, ja mogę ją sam ustalić, tylko kto to y, uwzględni? Kochani, zapraszam Was. Ja pisałem do Was, naukowcy, pisałem do PAN, pisałem do uniwersytetów, e, pisałem do tego kopernikowskiego, e, jezuickiego dziadostwa, tak? Zbierzmy się, zbierzmy się. Zbierzmy się i ustalmy. Ustalmy erę prawidłowo, bo jest to, nie jest to trudne i przy obecnej, obecnej dzisiaj wiedzy e, jest to możliwe do zrobienia i ustalmy prawidłowy kalendarz, tak? Dopiero wtedy będziemy mogli wejść w nową erę, tak? No i prawdziwą genezę. Dlatego papież musi zostać osądzony. Bóg Słońce chce to zobaczyć. Nie gdzieś tam w jakimś gabinecie papieża, tylko na placu tak zwanego świętego Piotra. Macie problem? No w grudniu będzie ładna pogoda. Nie będzie śniegu. I w czym macie problem? tak bardzo zostaliście zwiedzeni, że no jestem podłamany, kochani, podłamany tym wszystkim. Także to będzie mój ostatni, ostatni film na YouTube. E, ja nie będę się ścierał tutaj z Google, z służbami, z Microsoftem, no przecież to, to wszystko im podlega, także będą chcieli to wyłączą, będą chcieli to, to przerobią, tak, będą chcieli to zablokują. No. Ja nie jestem informatykiem, kochani. Ja zajmuję się religią i duchowością, ale tą prawdziwą z tak? Tak więc, kochani, no zapraszam, zapraszam, no. Nie zdążę już przeszkolić Was. Miałem nadzieję, że zrobimy to na stadionie, że zbierze się odpowiednia ilość e, ludzi, e, którzy będą właśnie gotowi pojechać ze mną do Watykanu. No niestety. Tak więc zostawiam Wam ostatnią szansę, to jest właśnie to przesilenie zimowe, wtedy możemy jechać do papieża Bergoglio, ale w mniejszej liczbie, tak? Tylko trzeba będzie wziąć e, telefony, smartfony ze sobą i puszczać to od razu do, na media społecznościowe, do sieci, tak żeby, żeby ludzie po prostu to, to widzieli. Bo na telewizję nie ma co liczyć. E, większość mediów to wszystko właśnie z Hollywood, to są, to są TVN, to jest Polsat, to tak, to jest TVP obsadzone przez albo przez tych e, wyznawców, tych jezusowców, albo od tych psychopatów od, od Jachwę, tak? Tak więc oni będą robić złośliwie i wszystko blokować. A Bóg jest, był i będzie. Bóg nie potrzebuje mm, kłamać czy ukrywać się przed wami, tak? Bóg jest słońcem. I jak y, przegniemy, przegniemy czyli przekroczymy pewną, pewną czerwoną linię, no to polecimy wszyscy. Tak? Ja też. Ja też jestem normalnym człowiekiem. Też jem, chodzę do toalety jak papież, jak... Tylko ja staram się mm, odżywiać w miarę normalne, tak? Czyli mało mięsa, e, broń Boże e, genetycznie, czyli broń Boże ludzkiego, e, mało zwierzęcego, mm, dużo ryb, warzyw, owoców. No i tak to, tak to kochani wygląda. No ja teraz po prostu no cóż, wrócę chyba do, do zawodu, w którym, którym, w którym pracowałem. No, lubię to robić, lubię jeździć, bo e, lubię oglądać świat. Świat jest piękny, świat jest stworzony przez Boga, natomiast cywilizacja jest paskudna. paskudna. Kłamiecie, oszukujecie. Tu dochodzą mi jakieś suche mszach rytualnych. Jest obrzydliwe. Obrzydliwe. I jeżeli tego nie zatrzymamy, to będziecie mieli reset. Sami się doprosicie resetu. Druga kwestia, tutaj ten świat wirtualny. Wpadacie tutaj w jakiś, jakiś za bardzo poszliście w ten świat wirtualny, myślicie, że on jest jakimś zbawieniem dla was. Nie, czy to sztuczna inteligencja. Nie, kochani. To tylko przyspieszy waszą zgubę. Słyszymy też, że CO2 jest problemem. Nie, CO2 nie jest problemem, bo CO2 jest pożywką y, dla fotosynteza dla, dla roślin, tak? Dzięki temu, dzięki CO2 bujnie rozwija się roślinność, tak? Problem jest tym, że powycinaliście drzewa masowo, e, masowo budujecie autostrady, to wszystko, kochani, e, pochłania energię. Nie jest tak, że to, to jest bez wpływu. I nie chcecie się zatrzymać i zastanowić nad tym wszystkim. Później kwestia 5G. Nie wiem, czy to jest e, no, osobiście nie czuję żadnych takich negatywnych wpływów. Być może, być może jest tutaj dobre miejsce, zasięg jest, jaki jest. Nie jest najmocniejszy. No ale jest to, są to mikrofale jednak, tak? Czy, czy były jakieś badania robione, czy po prostu my się nie ugotujemy tutaj jak, jak w mikrofalówce na własne życzenie? Były takie badania robione? No nie. No nie, bo jest system korporacyjny, to jest, yy, liczy się interes korporacji, tak? Tak samo Kościół. Kościół też jest korporacja. I oni będą wam do końca wciskać tego Jezuska, Jehowę, prawda? A wy sami możecie się wyzwolić, yy, przeczytając, choćby przeczytając tą mm, genezę stworzenia świata, tak? Czyli ten, ten e, fundament. Bo żydowska geneza jest, ta zawarta w Biblii jest fałszywa, kochani. Miejcie tego świadomość. ostatnio znalazłem bardzo fajny program, mm, tam człowiek bardzo fajnie prowadzi. E, na temat, na temat e, jest to kanał e, Trismegistos, na temat powiązań liczbowych tutaj i proporcji liczbowych, tak, które są zawarte w tym boskim matriksie, w Układzie Słonecznym. Polecam Wam ten program, zapoznawajcie się z tym. Za dużo wiedzy też jest niedobrze, bo człowiek nie jest w stanie wszystkiego pochłonąć. Psychika ludzka działa tak, że na trzeci bodajże dzień zapomina już 70% tego, co się co się uczył. Tak samo zbyt długi tekst też nie jest dobry, bo może was wpuścić w kanał, prawda? Możecie zapomnieć to, co było, co było wcześniej. Dlatego ja staram się opisywać y, istotę rzeczy krótko i zwięźle. Tak, żeby taki impuls po prostu trafił do was w końcu. Tak? Że jedynym ratunkiem jest pokojowa apokalipsa. Moja rozmowa z papieżem jeden do jednego. Rozumiecie? Jeden do jednego. Żarty się skończyły, kochani. No spójrzcie, jakie macie teraz załamania pogody. Myślicie, że to harp? Amerykanie atakują sami siebie harp? Obudźcie się. Obudźcie się. Wesprzyjcie tą apokalipsę. E, zapoznajcie się z genezą stworzenia świata. Ja pojadę. Ja pojadę, bo ja się nie boję. Bo ja znam prawdę. A, tylko ona was wyzwoli, Tylko wy musicie chcieć ją przyjąć. Tak? Nie szukajcie gdzieś tam potwierdzenia w linku, bo internet to jest zaledwie 50 lat. 10, 60. A świat istnieje już miliardy lat. Ba, istniały inne cywilizacje globalne przed wami. Także wy nie szukajcie wszystkiego w, w internecie, tylko podstawę to jest logika, to jest wasz własny rozum. I wiedza, Zdobywajcie ją, uczcie się wiedzy, poznawajcie historię starożytnego Egiptu, bo ona jest kluczem, kluczem do uratowania się całej cywilizacji. Y, no i geneza, geneza stworzenia świata. Nie myślcie, co będzie później, czy tam wskaźniki giełdowe polecam, czy tego. To jest mało istotne. To jest mało istotne, bo jak dojdzie do, do y, resetu Ziemi, to nie zabierzecie nic ze sobą. Ani bitcoina, ani wskaźniki giełdowe, indeksy, ani gotówka, ani banku, niczego. Rozumiecie? Dlatego mm, jedynym ratunkiem, powtarzam, jest y, pokojowa apokalipsa i moja rozmowa 1 do 1, czy też 1 do 1 z papieżem. Dergowie tak jak mówiłem, nie zdążę przeszkolić, zorganizować. No jestem sam, no to sam co ja mogę, no kochani. Nie zdążę zorganizować grupy 144 tysięcy osób, które by pojechały ze mną, więc trzeba będzie to zrobić w mniejszym gronie. Znajdę kilku ludzi, może siedmiu, może czternastu, którzy pojadą tam ze mną, tak? I pokojowo, pokojowo. Nie musimy używać przemocy i weźmiemy, ja ich przeszkolę, bo ja pojadę do Watykanu tylko z ludźmi przeszkolonymi y, z fundamentu stworzenia. Weźmiemy aparaty ze sobą. Znaczy, oni dobrze, żeby mieli właśnie aparaty ze sobą, czy, czy y, telefony i puszczali to od razu w sieć, w internet, tak? No, bo naprawdę ci chorzy okultyści nałożyli już wam taką czapę, że poprzez e, różnego rodzaju tajne organizacje, służby, poprzez mm, technologie IT, że no, mogą Wam wcisnąć, że tak powiem, wszystko, co chcą, tak? A no Wy kierujcie się swoim rozumem, kochani. Jest słońce, jest księżyc, jest ziemia. Spójrzcie sobie na proporcje, jak to jest pięknie e, zbudowane wszystko. Bóg e, budował to na nas przez miliardy lat. A wy chcecie co? Zatrzymajcie się, bo rozbijecie się naprawdę w całości. Bóg sobie otworzy nową cywilizację. Może przysposobić, nie wiem, Wenus. Dlaczego nie? Jeżeli Ziemia nie będzie się nadawała do, y, do stworzenia życia. Także trochę pokory. Tam w NASA, CIA, Pentagonie i w innych służbach. Tak? pisałem do Was. Już od dwóch, trzech lat, non-stop. A Wy to samo co zakony, czy tam jezuici, czy jezuitami sobie dajcie spokój, bo to są czubki. No czubki. Trzeba być czubkiem, żeby służyć chorej ideologii, e, nie korzystać z jednego życia, które się ma, tutaj nie mieć rodziny, żony, dzieci, domu. Nie? Trzeba być naprawdę jednym cudem. Także, no ale do innych zakonów też pisałem, tak? No i jechał wszyscy. No. Wymyśliliście sobie jakiegoś Jezuska, Jezuska jakiegoś <laughs> z czapą na głowie, tak? I, i, tak, i świrujecie i wpadacie w dewocję. Nie ma żadnego Jezusa, kochani. Jest, może być Zbawiciel, tak? Osoba namaszczona przez Boga, tak? nie jakimś olejkiem, czy smarem, czy czymkolwiek, debile, tylko datą urodzenia, miejscem urodzenia, cyframi. No i tym, że objawił Wam prawdziwą genezę stworzenia świata. Trzymajcie się, kochani, z Bogiem Słońca.